amigo, beleza? Vou estar tá deixando com vocês aí agora o louvor que nós fizemos na igreja, tá? Da música Eu Navegarei. Consegui gravar ela ah, em um ângulo um pouco diferente, que é o pedido da galerinha aí sempre, ok? Então se gostar, deixa o joinha pra nós, compartilha com os amigos. Se não for inscrito, tá vendo pela primeira vez o vídeo aí, a gente tem uma lista de videoaulas no canal aí, dá uma vasculhada aí que você encontra muita coisa beleza? Quiser estudar com a gente, olha o curso Evolução, tem um link na descrição, beleza? É só isso, só esses recados, ok? Então, vamos lá pro vídeo. do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Quero ver, eu louvar ao Senhor Eu adorarei